Ah oui, je dois aussi un merci particulier au forum 18-25 ans de jeuxvideo.com parce qu'ils ont dit des choses sympas pour moi. Donc, moi, à mon tour, je dis vive le forum 18-25 ans de jeuxvideo.com. Alors, ils ont inventé une devise pour moi, j'ai rien compris. À ah moi, on m'a expliqué entre-temps. Hein. Alors, ça dit « Can't tension the melanchon ». OK Bon, alors, euh, moi, je vais dire euh, Yes, we can euh, si ça vous plaît, là, ce que vous êtes en train d'entendre, clac, vous appuyez un petit pouce bleu, et puis euh, vous pouvez vous abonner parce que ça tombe bien, c'est gratuit. Et en plus, c'est sans pub, c'est parfait.